Bueno, eh, ter un debate donde a persona coa que debates non expresa, non defende ningún argumento, senón que simplemente está dicindo estupideces é bastante complicado. Para empezar, para empezar, eu coñezo a, Silencio, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que mellor pode utilizar o acrónimo, o acrónimo de COMATI, pero Grupo MATI Eu non sei a que, a que se refiren aquí, nin tan siquiera respetan o, os nomes das propias institucións. Se o respeto que teñen vostedes. E teño que dicir aquí que en algunha comisión tuve debates moito máis sanos con compañeiros seus onde simplemente tiñamos diferentes, diferentes posturas, defendíamos as nosas diferentes posturas e xa se acabou. Pero que vostede non deu ningún argumento, non deu ningún argumento de por que mantemos o modelo actual de, de estradas, non deu ningún argumento sólido sobre Por exemplo, sobre o ferrocarril, vostede dixo unha grandísima estupidez que, que non Señor podemos... Eh, Calviño, non vamos a ver, para un momento, bueno, para un momento. Eu creo que aquí... Tontería. Eh, mellor, vale, vale tontería. Pues, dixo, eh, unha, dixo unha gran tontería que, que como o Estado fai vías de ferrocarril, por certo, as que se consideran de interés, de interés estatal ou as que as que van por distintas comunidades autónomas, eso sería como decir que non podemos facer estradas porque, por exemplo, as grandes vías de capacidade, como son a que vai de Vigo a Madrid, pois xa as fai o Estado. Vostede o que ten que facer é usar argumentos e o mellor, o mellor ler un pouco máis sobre os temas dos que trata. Porque eu fixenlle aquí unha pregunta, concretamente a xente do Partido Popular, de se si sabían que era un plan de ordenación dos recursos naturais, falei bastante de medio ambiente, falei do que é a protección do solo, e vostede non falou absolutamente nada. Vostede veu aquí a tratar de desacreditarnos sin argumentos, sin ningún, con cero, cero, absolutamente cero. Non dixo cual é a súa posición, por que defenden este modelo de infraestructuras, por que, eso era o que tiñan que facer vostedes. Probablemente non o fan non vou a decir para que non me volvan chamar a atención, pero bueno, e despois ten a desfachatez de decir aquí que vostedes están subvencionando compañías aéreas. Están destinando diñeiro dos galegos e das galegas a subvencionar beneficios das empresas privadas, e que acaba de decir un auténtico escándalo. Eso que están facendo vostedes. E respecto que dixo das autovías, claro que a nosa posición é que desaparezcan as subvencións o, o que son as autovías, porque nós o que queremos é que unha infraestructura pública como é a autoestrada que vai do Ferrol a Vigo e que continúa hasta Portugal, o que hai que facer é rescatala. Hai que estudiar que costes realmente asumiu a empresa desde que ten a concesión, é rescatar esa concesión porque é un auténtico timo coa súa complicidade. Vostedes o único que están facendo é darlle diñeiro de todos os galegos que é moi necesario para a sanidade, para a educación, para o ferrocarril, a empresas privadas. Están subvencionando empresas privadas. E probablemente, cando se publiquen todos os papeles de Bárcenas, veremos que a Audasa lles está dando diñeiro a vostedes tamén. E nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Polo grupo